We will strike where he is vulnerable. The past Search will now begin. Scorpion, Spectre of the Netherrealm, resurrected by the sorcerer Quan Chi. Who among you is worthy of this challenge? Where is the Lin Kuei, Sub-Zero? He killed my family and clan. I will have his head. I know it is you, Kung Lao. The Shaolin monks chose Liu Kang to represent your order in this tournament. I am Liu Kang's equal. That remains to be seen. Watch and see. I accept the challenge. Kong Lao. Never mind the Lin Kuei. Now you face a Shaolin. You will regret your impulsiveness. Round one. Fight! Teraz Terrestrial trzeci Skorpion i Dziwy Skorpionem, moją ulubioną postacią. Do, ona jest najlepsza do spamienia. znam, nim, znam nim chyba najwięcej ciosów. Kurde, przestań się bronić. Ła. Chociaż trochę jeszcze powinienem sprawdzić ich. Ognisty demon. Tu było podpalenie. SAG teleportacja. Kuna i AAT. SAJ spopielenie. SAJ nie. Chwila. Spopielenie. Nie. Deportacja również w powietrzu. Listy demonu. Kunaj. Kurde. No już, przestań się teleportować. Chodź tu. Get over here! X-ray użyjemy. Łamiemy czachy. I kręgosłup. Tym razem się nie pomyliłem już. Ja tu jestem cwaniak, nie ty. skorpion. Round Fight! Chcę jeszcze go złapać kontrolę. No jo. Um. Chodź tu. E, kurde. Nie skopię skorpiona. Blało. Scorpion wins. Listen when your elders speak. You could not win this fight. Hmm. I have defeated a challenger, Shang Tsung. I demand Sub-Zero. You will demand nothing. Nightwolf! Your aggression is misplaced. What do you know of my You're not the only one whose people have been victimized. But I have found new purpose in serving the spirits. I do not cling to the past. You no longer seek retribution? You dishonor your kind. I will honor the memory of my fallen. Round one. Oh. Fight. teraz walczymy z Nightwolfem. szamanem. On chciał wytłumaczyć Skorpionowi, że nie powinien się mścić na swoim planie. Ale Skorpion oczywiście nikogo nie słucha. Ła! Jedź do mnie swoim ostrzem. Co to było? Człowieku, chodź tu. Bije cię. Albo... Kurde, cofnę się trochę i... I idź strej na frajerze. Raiden miał wizję, w której Scorpion trzymał górę Sub-Zero, a potem się pojawiła jakaś tajemnicza postać, której jeszcze nie znamy. Rozwolony Nightwolf. Ja zauważyłem w drugim odcinku, że pierwszą część, która y, była z, tym, z, tą częścią, gdzie nie mogłem rozwalić kitany, y, i Jade y, bez kamerki, a później jak... tą, tą, już ich rozwaliłem, je, je rozwaliłem, y, na, nagrałem, to, to okazało się, że z kamerką. O, X-ray pokażę. Nice. Łamie i kręgosłup. Takie piękne. Tamtą część nagrałem z kamerką, przez przypadek, ale następnych już nie nagram z kamerką, bo będę zasłaniał filmiki. A, zakończył ten tekst. Kurde mać. Frajerze! Zablokowałeś mi X-Raya. I tak pokonany. The spirits have forsaken you, shaman. An impressive start. You waste my time, sorcerer. Trained scorpion. You will fight Sub-Zero soon enough. Jak go znajdziemy. Scorpion. I understand your desire for revenge, but Nightwolf is right. There are other ways in which you may find peace. Sub-Zero deserves death. Defeat Sub-Zero if you must, but do not kill him. I fear his death will give rise to a more treacherous foe. I will have my revenge. Spare Sub-Zero's life, and I will request that the Elder Gods return the Shirai Ryu to the realm of mortals. I understand there are benefits to the Grandmaster's plan, but his plan goes against Lin Kuei principles. We are Lin Kuei, Cyrax. We will obey the Grandmaster's commands. It means giving up our free will, our souls. It will turn us into Scorpion. Your inferior clan is dead. Soon you will join them. My clan may walk the earth once more. A challenge! Scorpion versus Cyrax and Sector! Your obsession with Sub-Zero ends here. Round Ta, jesteś tego taki pewien? No, jesteśmy na nowym terenie z, z Shang Tsungiem na takim tronie. Walczymy z To jest, ta, to jest dwójką przeciwników, czyli z Cajeraczem i Sektorem nie będą zbyt trudni. Na tym poziomie trudności, ale wierzcie mi, jeżeli weźmiecie wyższy, to ich się prawie nie da pokonać. Wtedy to ich się da pokonać chyba cudem. O kurde! Jakie kombo zrobiłeś, człowieku! Zabijecie, kurde macie. Zabiję cię. trzeba zakończyć twoje życie. Z X-rayem Łamiemy czachy i zęby. I klatkę piersiową. Kurde, szybciej się ode mnie steleportował. On ma właśnie przeżyjące takie czasy z tą teleportacją. Jak na razie jest człowiekiem. A nie no, gdzie on ma zbudowane kurde te wszystkie swoje rzeczy, że się tak umie teleportować. O, jakie combo. Kurde, użył X-Raya. Ła. Ła. Zabolało, ale to był mocny X-Ray. Spoko bardzo. Cztery... Kurde. Cztery uderzenia. Najlepiej to jest... Czekać aż pode... Czekać aż podejdzie i... Jest... U! Podejdź tu. Kurde, podejść tu. Kurde. Hamie głupi. chciałem coś pokazać, a nie... O kurde, jakie ty kombosy sadzisz, człowieku. Kurde! mi tyle HP zabieracie, jak mnie teraz rozwalicie, to się duże. Nie! Kurde! Zginę. To było nieuniknione. O kurde. Wtedy te... Kurde. Skin, suko. Może nie głupi. X-raya go. Jest, bryj dostałeś. Latkę piersią. I rayem można dobrze, dobrze przewagę sobie zdobyć. Kurde. Pigaju! Być może jeszcze zrobię serię yy, pojedynki z jakimś youtuberem pewno będzie dużo rage'ów, rage momentsów. Kurde! Kurde, wysadziłeś mnie, ty gnoju. Muszę zjewać. Zjewać. A teraz. Chyba tą techniką, że pozwolę. On ode mnie ucieka, a ja go... Kurde. No. rozwaleni. I will have my revenge, but I will not kill Sub-Zero. Will not. Or cannot. You. Ja przyszedł. Ashurai Ryu are dead. You will suffer as they did. To hell with your clan. No, to hell with you! Wow! Do piekła się steleportowali. The This is where I was reborn. This is where you will pay. Round Zapłaci ci, ale za co? Za jakąś usługę? Walczymy z Sub-Zero. Klasyczny pojedynek klanów. Bo fabuła tak zakłada, że nie Sub-Zero Zniszczył plan Skorpiona. Ale Skorpion być może dzięki namowie Ra Raidena który on mówił, że, że ten że jeśli on nie zabije Sub-Zero to spróbuje, żeby w ogóle przylecieli jego plan może, dla, może wtedy go Skorpion posłucha prawda może być o tym... Bo prawda o tym, kto zabił klan Sub-Zero może być... może klan Skorpiona może być inna. Może się podczas dalszej fabuły dowiemy, może to jednak nie będzie Sub-Zero. Żeby się dowiedzieć, musimy oglądać, musicie oglądać tę serię. A ja muszę grać dalej. Widać Sub-Zero jest też dość potężny. Wcześniej mi trochę gra lagowała. Kurde, zamroziłeś mnie. Sub-Zero ma właśnie takie mocy z wodą, a... Skorpion jest... Czyli ogień i woda walczyli. I have avenged my family and clan. This is your retribution. Scorpion, kill him. Nie. I... I will not. He has been beaten. Have you forgotten? Co robisz, cwaniaku? What is this? Cała jego rodzina zginęła. Ninja ich pozabijali. Sub-Zero. Your clan, your family. Bądź frajerze. się już Michasz, stary dziadu. Ale masz rejdy na oczy. Uuu. Czacha. разбила Wszystko wina Quanchi. Despite my efforts, my vision has come to pass. An unfortunate end. He once defended Earthrealm from the Netherrealm armies of Shinnok and Quan Chi. Scorpion will pay for this. Sub-Zero's fate is his own doing. His own doing? The Lin Kuei have a history of making ruinous choices, such as the Cyber Initiative. I am among those speaking out against the Grandmaster's plan. Surgically transform the Lin Kuei into glorified robots? It kills our intuition, our instincts. Did you speak out against the Lin Kuei's participation in this tournament? were invited by Shang Tsung. He pays you to kill Earthrealm warriors. Betraying your own realm? I expect better, even from an assassin. My loyalty is to the Grandmaster. Victory for Shang Tsung means the end of Earthrealm. And the Lin Kuei.